oke juga ada motor nah dia yang lihat dan ini kita bakal main kata mampu ini kerja dan ini adalah data yang kita terus kenceng banget dan jadilah efek katana wow. kita ada kali wow ini efek yang lainnya dari pepernak wow. jatuh jatuh, ini efek pertama, wow, kurang bagus ini, karena muncul oh sampai kayak ini, oke seperti ini kayak hitam diri ini dan ke kayak filmnya ah kekuatan kayaknya cukup untuk video ini jangan lupa subscribe dan share komen karena suka kan belum udah mau habis udah